kira-kira apa yang bisa dilakukan nih terkait dengan upaya kita untuk mendorong perubahan. Tadi konteksnya KCR ini kata-kata pelayanan, karena tidak tidak tidak hanya TKI, warga negara selain TKI juga ada di sana kira-kira yang pertama itu kawan dari Jakarta Post tadi tanya soal KTKL ini apa namanya e, cukup rumit dan Kemenaker Trans juga cukup tertutup soal apa dokumen-dokumen pengawasan. Kira-kira ada apa, Bang? sejauh penelusurannya. Oh. Terima kasih. Saya mau jawab dulu tentang ini apa pendapatnya eh, kenapa pemerintah cenderung mempersulit uh, informasi publik yang uh, masyarakat sipil minta itu uh, di apa namanya uh, di dari belakang trans uh, apa namanya di berbagai peraturan perundang-undangan memang pemerintah ini jadi bandar kalau jadi bandar itu posisinya udah atas benar itu kalau dia bandar maka eh, yang diperasnya itu tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga pengusaha juga. Misalnya begini, di peraturan Menteri nomor 5 tahun berapa ya, saya lupa tentang tata cara penjatuhan saksi atau perpanjangan, itu menjadi salah satu alat untuk melakukan pemerasan kepada swasta. Nah, kalau kepada masyarakat sipil misal ke apa eh, ke buruh migran dengan KPKLN mereka bisa dapat duit jadi memang seperti itu terus 2012 saya pernah masuk ke, ke eh, salah satu kantor dirjen Bina Penta bukan saja lah Bina Penta di Kemlaketan itu memang dari apa namanya ah, dari sore sampai malam itu jadi tempat nongkrongnya para bos PJTKI karena waktu itu dia ingin menggolkan agar e, moratorium ke Arab Saudi itu segera dicabut dan dengan begitu dia bisa eh, mengirimkan kembali buruh migran ke luar negeri jadi memang persoalan sudah seperti itu Eh, kemudian terkait dengan solusi ya kami dari organisasi masyarakat sipil ya tidak lain hanya mendorong kepada eh, pemerintah agar betul-betul eh, apa namanya melakukan penegakan hukum law enforcement sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi karena informasi ini harus sudah seperti kapanpun kita mau ngisep itu sudah dengan sendirinya kalau itu masih ditutup-tutupi 10 tahun reformasi itu artinya pemerintah sudah batal kira-kira begitu